अस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र रा आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा मास्किङ भनेको के हो र यसबाट चाहिँ हामीले के के गर्न मिल्छ यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा म एउटा पिक्चरलाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट गरिसकेपछि मास्किङ चाहिँ दुई तरिकाले हामीले गर्न मिल्छ सुरुमा चाहिँ पेन टुलबाट गर्न मिल्छ र अर्को भनेको चाहिँ यो सेप्सहरू रहेको छ यसलाई चाहिँ भेक्टर सेप्स भनिन्छ सो पेन टुलबाट चाहिँ हामीले मास्किङ गर्नको लागि यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्छ र तपाईँको पेन टुलको साइडमा जुन छ सो यति चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु र एउटा पोइन्टमा चाहिँ म यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी मास्किङ भएको छ र अर्को एरिया चुज गर्ने भए यसरी मास्किङ गर्न मिल्छ यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट एरियाहरू यसरी मास्किङ गर्न मिल्छ मतलब इन्डिभिजुअली तपाईँले चाहिँ यसलाई एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई मात्र चुज गर्छु र यसको भित्र तपाईँले मार्क्स देख्न सक्नुहुन्छ मार्क्सभित्र पनि तपाईँले मार्क्स वान देख्न सक्नुहुन्छ सो मार्क्स पाथ भनिरहेको छ मार्क्स फेदर भनिरहेको छ मार्क्स ओपेसिटी भनिरहेको छ र मार्क्स एक्सपान्सन भनिरहेको छ सुरुमा कुरा गर्छौँ मार्क्स एक्सपान्सन मार्क्स एक्सपान्सनले चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गर्छ मार्क्स ओपेसिटीमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी ट्रान्सपेरेन्सी कति देखाउने भनेर कन्ट्रोल गर्छ र मार्क्स फेदरमा चाहिँ यसरी फेदर जुन चाहिँ साइडमा यसरी फेदर चाहिँ ल्याउन मिल्छ सो यो चाहिँ दुईवटा भ्यालु रहेको छ एउटा चाहिँ एक्स एक्सिस एउटा वाइ एक्सिस तपाईँले चाहिँ एउटा एक्स एक्सिस मात्र गर्ने भए तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र वाइ एक्सिसमा मात्र गर्ने भए तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म लिङ्क नै हालिदिन्छु र मार्क्स पात रहेको छ सुरुमा चाहिँ हामीले मार्क्स एक्सपान्सनको कुरा गर्छौँ सो मार्क्स एक्सपान्सनमा मैले टोगल पोइन्ट हालिसकेपछि म यसरी लग्छु तपाईँको एनिमेसन यसरी भएको छ अब चाहिँ म मार्क्स ओपेसिटीमा पनि यसरी एनिमेट गर्छु सुरुमा यसको भ्यालु जिरो होस् र पछि गएर चाहिँ यसको भ्यालु हन्ड्रेड होस् एनिमेट यसरी भएको छ र मार्क्स फेदर रहेको छ सुरुमा कम होस् पछि गएर यसरी बढोस् यसरी र तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि एउटा मास्क चुज गर्छु यो एरिया चाहिँ मैले मास्क चुज गरेँ भने तलतिर चाहिँ तपाईँको मार्क्स टू चाहिँ थपेको छ सो मार्क्स टूको माथितिर add subtract intersect lighten darken difference भन्ने रहेको छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि मैले यो एरियाभित्र यसरी मास्किङ गर्छु र मैले यसमा सप्रा गर्छु सप्रा गर्ने बित्तिकै यति मात्र मास्किङ भएको छ मैले इन्टरसे गरेँ भने यति मात्र मास्किङ भएको छ लाइटेन इन गऱ्यो भने यसरी लाइट इन भएको छ डार्क इन गऱ्यो भने यसरी हुन्छ डिफ्रेन्स यसरी हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एउटा एउटा गरेर चाहिँ तपाईँले कस्तो रिजल्ट आउँछ प्र्याक्टिकली गर्नुभयो भने अझ राम्रोसँग चाहिँ बुझिन्छ सो सेम चाहिँ यो एङ्गल टुलबाट पनि तपाईँले यसरी मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ र यतातिर मास्क पाथ मास्क फेदर र मास्क ओपेसिटी र मास्क एक्सपान्सनको युज गरेर तपाईँले यसरी टोगल पहिला हालोस् र तपाईँले इजिली यसरी चलाउनु भएर चाहिँ